Эй! Ой, әйгерім не не болды неге отасын? Эй, нұрбек мен саған айтқам ма туған күн мешінер алып бербейле ғой туған мешінер сен керегі жоқ Уар олып қалба деп Нұрбеге? э мен саған айтқам э ооба ооба эскертип аткансың ооба сен баары бир анан унутуп калдыңбы менин тууган күнүмдү атмак мақұл мақұл мақұл мақұл ертең алып беремін